どうも、皆さん、お久しぶりです。白目、むです。畳屋裏話。今日は、畳屋の隠語、不調があるということをお伝えしておきます。今の時代は、携帯電話というものがありますので、おそらく不調を使っているというのはほとんどないと思います。畳屋さんも大半がもう知らない言葉だと思います。 しかし、一応不調、隠語ですので、ここでは音声を変えさせていただきます。まあ、どういう使い方をするかと言いますと、まあ、現場で、まあ、請負の工務店さんとかと話してて、その場に、そのお宅のお客さんもいるとします。まあ、工務店さんはピンハネがあったりしますので、もちろん、その金額をお客さんに知られるとまずいわけで、畳屋さんに価格、まあ、このぐらいで雇ってねという 時のお話は不調でゆったりするです。今回は、でお願いねとか、でお願いねとか言うわけです。そういう風な使い方をします。畳屋不調。まあ、畳屋だけの不調ではないと思いますけど、そういう風に昔は隠語を使ってお客さんの前で価格の話をしてたりしたそうです。今は